हम गरीब लोग हैं जरूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं तो फिर किडनी क्या चीज है और एक बात और खेल कोई भी हो हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं आता